现在出场的高手。 明眸淡眼的势头，气质非凡。 第五支以“豪雄文明”的美少女独轮车队正在现出跃动精彩的豪雄精神。